Allah dunia ni dah dua tiga kaya yang manusia ada nak yang pertama tamnen ikutlah nak mari hak mana dulu ya kena belakang yang pertama tamnen iaitu nya jawab teh yang kedua ya termasuk cu siang yang kedua nak kepada orang tino tak ada orang jatuh mana dia kaya dia ada banyak harta tak sikat tino tak ada bahkan kadang-kadang tino hak dia duk pera hak dia duk duk zina pergi marilah penuh na, hak dia duk pera hak dia duk susuk-susuk tak si, tak siwi tahu kok orang okay. yang ketiga jalan nak kepada harta benda harta tamnen chi sian patu tino dua, dua dua tiga kali ni lain-lain pada tu tu hak tu pasang rati-rati kapoh-kapoh itulah Allah besar Ingat molek bapalah korun tak faham. Orang-orang zaman dulu tu Tuhan peracu dan Tuhan waktu turun bala. Ni kita kena ingat molek ni. Tu Tuhan tak ada tanya banyak. Orang apa saya nak jadi ahli neraka deh. Dia tanya sikit peh. Gi pakai gi selalu dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوةً من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ayat 77 sampai 81 suratul qasas masih lagi kita berada di dalam uh, ayat-ayat yang berkaitan dengan Qarun sebagai Allah kekalkan nama dia di dalam Quran dan nak beri pengajaran kepada umat Islam kita ni sampai ke hari sampai ke hari kiamat bahawa orang yang kaya raya sekiranya dia takabur guna kuasa tak betul tak kena dengan tepat dan keadaan lepas tu tamah-tamah nya duk buat kerosakan di atas muka bumi dengan harta benda dia, yod tamneng dia. Maka ini adalah akibat yang Allah jadikan sebagai bodrian kepada setiap orang. Walaupun tak kaya seperti korun. Tapi kalau sekiranya pergi guna kuasa kekayaan tak betul, maka akibat dia adalah padah dia panggil. Padah lagu mana? Iaitunya, berdosa hidup dia di atas muka bumi dengan sebab dia guna kuasa dan harta tak betul apatah lagi di akhirat pula akan menerima balasan yang sangat besar sangat berat terhadap orang yang uh, seperti korun kaum dia nasihat kepada korun ayat 77 dan tuntuklah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan eh, hari akhirat. Ini adalah nasihat kaum. Orang yang jadi pembesar, pemimpin, kena dengar juga nasihat. Ini saya tambah atas ni. Supaya juga dengan orang alim. Tidak mestinya seorang alim tu beri nasihat kepada orang saja tapi kadang-kadang orang alim pun kena dengar nasihat daripada orang ramai walaupun orang itu orang biasa apatah lagi korun yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran ni dengan kekayaan dia tahu dia nasihat kepada dia dia tak dengar dia tak dengar bahkan dia kohor tambah takabur dan nampak lebih analah tak sedengar nasihat ni Satu perkara yang sangat besar Akibat buruk di dalam cara hidup kita Lagu mana? Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu Maknanya keperluan dan bekalemu dari dunia Sebab Allah Ta'ala bui kepada kita dunia ni Untuk kita kaih, untuk kita cari Kebaikan, nak pergi ke akhirat Tapi kalau sekiranya kita terlupa dunia kok molek lah saya maksud ni terlupa dunia kok jadi molek maka jangan harap katanya lepas pada mati kita nak pergi jadi molek anilah ha, kaum dia nasihat kepada dia nota kaki sebenarnya saya baca dah ni 1328 yakni berusaha dah mencari dengan harta kekayaan yang telah dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepadamu itu dengan mengerjakan amal-amal kebajikan tu orang kaya dia kena ingat sokmu dia manusia ni manusia ni dia ada pak pesan yang nabi royak setengah orang tu hawi ilmu wi harta setengah orang tu hawi ilmu tak bui harta setengah orang tu hawi harta tak wi ilmu setengah orang tu ha tak wi kedua-dua Harta pun tak ada, ilmu pun tak ada. Lagu itulah manusia atas muka dunia ni. Jadi, apabila tu beri kepada korun harta kekayaan yang sangat banyak. Wallahu lah ilmu dia ada kedok. Saya faham katanya, orang ada siapa ke bi bijak cari harta pandan jalah tu. Ilmu sekoda-sekoda untuk nak kaih harta tu ada pada diri dia walaupun dia tak tak tinggi sangat ilmu pada waktu tu kalau nak tiap ataupun nak banding dengan Nabi Musa sebab Nabi Musa sepupu dia ya Nabi Musa ni sepupu dengan Korun tapi dia tak dengar nasihat beberapa kali dalam tafsir royak katanya Nabi Musa apabila tahu kata Korun ni kaya pergi royak kepada dia nasihat Korun sedekah katik keluar zakat katik dia tak dengar Siapa ke kaum dia agama-agama orang hak turut Nabi Musa, gi royak juga kepada Korun. Hei Korun, jangan lupa lah dunia ni. Jangan lupa lah akhirat. Ha gitu, royak soso kepada dia. Nah, ni dalam dalam nota kaki alik bawah yang mendatangkan pahala dan membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan eh, pada hari akhirat kelak. Dalam pada itu jangan pula engkau melupakan bahagiamu dalam dunia untuk merasai keseningannya yang halal sebelum dapat menikmati kesenengan yang kekal di akhirat. Sebab tu kita caisit okat oh kita duduk atas dunia tu hewi seni maka kita wujadilah napok katanya kita adalah orang seni tapi bukan arti takabur kita kena tawaduk sokmo genah diri sokmo jangan tunjuk katanya kita lebih hanale angin takabur tak dengar wah orang kecek, kasar, tengok dan sebagainya. Ini tak boleh. Tapi naik tanah, kita tu hewi harta benda. Maka kita gunakanlah ke jalan yang mulia, jalan molek. Alhamdulillah lah. Masuk di dalam ayat semula. Dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah. Sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Alhamdulillah. Tapi korun dia ya bukan macam tu. Dia ya komheng, dia ya zoling orang dan dia duk sekat setengah-setengah sitik orang keperluan orang ha, ini orang kaya orang pasang itipun dan janganlah engkau melakukan ke di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat ke. nota kaki 1329 yakni tuntut bantulah orang-orang yang memerlukan bantuan dengan perantaraan harta kekayaan dan pangkat serta pengaruh yang dikurniakan oleh Allah kepadamu kita ada orang-orang Islam kita ni utama sekali kita nak juga yotana nak juga tengok orang-orang Islam kita kaya sebab apa tu kadang-kadang apabila yot orang Islam kita tinggi tanah Cusing orang Islam kita tinggi dia ya boleh ke apa eh? Kadang-kadang boleh torong dengan orang-orang kafe Tapi orang Islam tu kena kena berjuruh, kena molek lah Jangan cari amnat nanti ikut jalan yang tak betul Inilah yang dimaksudkan di dalam ni. Jadi Dengan harta kekayaan saat ni tu Orang kadang-kadang dia Dia kering Tengok pak ah yang ni kaya ni Ha, kita nak juga orang-orang Islam kita pasal itu. Panak tinggi-tinggi. Alhamdulillah. Dan janganlah melakukan sesuatu yang merosakkan masyarakat. Kerana yang demikian dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Bila kita tengok perhati dah seluruh dunia, tak ada saya tak ada cocong mana-mana, negeri mana-mana orang. Royak katanya seluruh dunia, kalaulah orang guna kuasa tak kena, guna tamnai tak betul. Sebab tu kita boleh duduk tengok kadang-kadang bon tepak sopeni tepak tu tepak ni ya septik gapo-gapo mari daripada orang hak ada tamnain belaka goliknya walaupun dia tak tunjuk kat orang katanya dia ni pencau dia lah duk kum ga tu kum ga ni tapi umumnya seluruh dunia puak-puak hak pasal kedebel dia dialah duk krong krong belaka Asal kau duit masuk kepada dia, dia buat perkara-perkara yang diharai oleh Allah Ta'ala. Orang kafir kita tak ada duk bosan. Sebab apa tu? Orang kafir cerak ni, dia nak pergi ke neraka. Walaupun dia buat gapa-gapa atas muka dunia, buat rusak ke, buat modek. Akhir sekali dia kena pergi ke neraka. Hadut bosannya kita orang Islam. Hadut bosan? orang Islam cari amnat nanti tak betul dengan cara dengan tepat itulah atas muka dunia ni cuba kita perhati lah. rusaknya banyak dengan sebab orang ada tamnang ada nanti tapi pergi guna kot jalan yang tak betul hak punuhnya orang ramah itulah tak ada, tak ada kira dah negeri mana tepat mana orang mana ugamu apa sekalipun kalau dia duduk di dalam kerekai Supaya dengan korun yang tu heraya Maka sahih tu law belakang Sahih tu law belakang Allah nak Korun kata kena Lepas pada orang yang pergi nasihat kepada dia Korun menjawab dengan sombongnya Aku diberikan harta kekayaan ini Hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku Ha tengok Dia tak jangan terima nasihat dah tu Ni orang panggil orang masuk syaitan. Aku kaya dengan sebab aku pandai, aku usaha. Tak ada sakut sekian habuk dengan mu. Ha, tu gitu. Mu tak sama ingin nasihat ke aku, aku tak sedengar. Walaupun dia tak kecek macam tu. Tapi, kelakuan yang dia kecek, yang dia buat saat ni, tunjuk katanya dia lebih. Tu korun. Kalaulah korun bijak pandai, tidak Tidakkah pula ia mengetahui dan pandai memahami? Tengok. Ni Tuhan selit. Nak jadi orang apabila baca ayat pak gamah lalu eh tak ada arah. Dah tu hera ayat macam tu dah dalam Quran katanya kisah korun macam ni. Maka orang hak belakang-belakang beringat-beringat mu jangan hidup kecek lagu tu. Jangan megah. Bojaya sosok kaya dah kena syukur kepada Allah jangan hidup cayur sampai kau tak ingat dunia akhirat setengah-setengah orang bab jaya pak, dia buat benda haram jaya tu jaya tu heavy tapi gi gi apa dia panggil gi guno hak dia dicai kok jalan tak molek Allah dah beringat-beringatlah bahawa Allah telah membinasakan sebelumnya. Sebab apa korun tak faham macam tu? Orang-orang zaman dulu, sebelum korun ni, iaitu ramai lagi kaum yang Allah tak ada balik bombing, ribut, angin, aiboh, gotu gani, gotu gani dan sebagainya. Dari umat-umat yang telah lalu. Orang-orang yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta kekayaan. Allah dunia ni dah dua tiga kaya, yang manusia ada nak yang pertama tamnai ikutlah nak mari hok mana dulu ya kena belaka yang pertama tamnai iaitu nya jawab teh yang kedua ya termasuk cu siang yang kedua nak kepada orang tino tak ada orang jatuh mana dia kaya dia ada banyak harta tak sikat tino tak ada bahkan kadang-kadang tino hak dia duk pera hak dia duk duk zina lagi marilah penuh na hak dia duk pera hak dia duk susuk-susuk tak si, tak siwi tahu kau orang okay. yang ketiga jalan nak kepada harta benda harta tamnen chi siang patu tino dua dua, dua tiga kali ni lain-lain pada tu tu hak tu pasang rati-rati kapoh-kapoh itulah Allah pesan Ingat molek bapalah korun tak faham. Orang-orang zaman dulu tu Tuhan peracu dan tu Tuhan waktu turun bala. Nota kaki ada pula ada. Korun tidak mendengar nasihat kaumnya dan telah melupakan nikmat-nikmat Allah yang telah dikurniakan kepadanya dan ia pula buat-buat tidak mengetahui. Nah, eh, buat tak tahu bahawa Allah Taala telah membinasakan pada masa yang lalu pendurhaka-pendurhaka yang lebih kuat dan lebih kaya daripadanya dan ingatlah ha, ini masuk dalam ayat semula dah dan ingatlah orang-orang yang berdosa apabila mereka diseksa tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mereka kerana Allah sedia mengetahuinya ini kita kena ingat molek ni Tuhan tak ada tanya banyak orang apa saya nak jadi ahli ni aku dia tanya sikit peh pergi pakai gi selalu dah Ni orang nak jadi ahli ni aku wa na'udzubillah. Sebab apa? Sebab banyak benar-benar hak dia dok buat, dia gi jawab depan Allah Taala sikit lagi jawab dengan tu Tuhan, oh sesalnya aku Duk buat ga tu, buat ga ni. Maka tak boleh kembali semula dah. Nak klik ke dunia tapi tak boleh klik. Cai amnat nanti tak kena. Sebab tu saya nasihat ke diri saya lah ni. Lepas tu we bunyi kepada ramai-ramai katanya semua tiap-tiap orang dah tiap-tiap pihak tiap-tiap masa gunalah amnat nati we betul jangan guna kuasa yang tak betul pergi guna kok pasal nak jadi maksiat karuk dosa banyak manusia guna harta benda guna kuasa duk jadi dosa tonian dalam hidup dia sia malas sia malas atas diri dia belaka sebab tu dalam satu hadis Nabi katanya wa wailun liman ja'alallahu mafatih asyarri ala yadaih ataupun fi yadaih celaka besar bagi orang yang Allah Ta'ala jadikan anak koci kejahatan ni duduk di tangi dia nah tu tengok Gak, lagu mana eh? benar hak pasal dosa-dosa duduk di tangi dia belakang dia lagi buka buka buka buka buka buka tapi terongkan kan fatuba liman ja'ala Allah mafatihal khair fi yadai nasib baik dan molek lah bagi orang yang Allah Taala jadikan anak koci kebaik ke ni duduk di di tangi dia tak ada kira ruang gapa gapo hok molek lah orang sokong dia lah orang gi buka bukber nak jadi molek nak jadi diri dia molek, sangkau molek. Dialah. Gi buka, gi buat, gi gi usaha sampai ke dia mati, mati dalam keadaan eh usaha molek. Tapi setengah-setengah orang -setengah masya-Allah, siapa mati hidup dia mati dalam maksiat. Bukan kata diri dia saja dak, bahkan orang lain pun lok nong samun dia, anak-anak koli dia, orang hak dia duk pera jadi jahat belaka. Jadi karuk belaka lah kita kena beringat benar-benar. Nak buat gapa gapo. kalau sakut dengan agama pun, dia sakut pasal bida'ah hurafat. Kalau sakut dengan hal dunia, dia sakut dengan deraka ataupun maksiat. Dua tiga kali ni lah dalam, dalam hidup kita. Lepas tu kita sendiri kena tok jarum kita tu. Maknanya hidup kita nak buat lagu mana nak jadi betul dengan ajaran Allah, ajaran Rasul. Kita pergi sikit lagi dah. Masa ada 2 3 minit lagi ataupun siapa dah masa wallahu alam saya nak pergi habis ni kemudian korun keluar kepada kaumnya dengan memakai perhiasannya kalau gaya kulit dia panggil lebih pada gajah sama lagi gajah selama lagi tubik dengan yop dia dengan mah beliau. sebut di dalam tafsir ni katanya masya Allah semua hak pasang ada boleh sakuk kok tu sakuk kok ni gambar katanya mah belia ni penuh yang pakar waktu dia tubik di hadapi orang ramai nak tunjuk katanya dia ni lebih Masya Allah kalau Fir'aun dia tubik di hadapi orang dia hipung orang ramai dia kata kan fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la dia hipung orang ramai serta dengan dia sebut panggil orang ramai akulah pemimpin kamu ataupun akulah tuhan kamu yang paling agung paling tinggi sekali tapi korun lagu mana sebut yakni dengan memakai perhiasannya yang indah dan mahal-mahal disertai dengan pengiring-pengiringnya yang ramai maknanya orang ada araka ha, dia tu penuh kiri kanan alik belakang yang melambangkan kebesarannya nak nunjuk katanya dia ni hebat dia ya tubik di hadapan orang ramai pada saat itu berkatalah orang-orang yang semata-mata inginkan kesenangan kehidupan dunia orang apa sain dok kena tipu ke dunia dok nampak kepada harta benda ni saya nak berhenti sini dia kata kan sesungguhnya ada alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti yang didapati oleh korun tengok tu orang pasal longkon dengan kekayaan eh, tengok pak Allah oh, ha tu gitu sedak tengok Allah oh, eh kalau dia kita boleh jadi supaya tu kaya sedak kali kita senang kali kita di dunia sesungguhnya dia adalah seorang yang bernasib baik ning orang ramai hok pasang duk nok kepada dunia doa oh, dia tengok korun pada hari tu masya-Allah siapa kau sebut lagu tu kalau kita nasib baik supaya korun senil kali kita harta banyak gotu gani gotu gani dan sebagainya. Tapi sambung esok deh iaitu ayat yang ke-80. Orang yang Allah Taala bui kesedaran, orang yang ada ilmu dia jawab satu pesan pula. Tak serupa dengan orang nak kepada dunia semata-mata. Nah, wallahu alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.